Los especialistas en cirugía plástica, con más de 30 años de experiencia, ofrecen todo tipo de cirugía estética a un precio que por fin usted puede pagar. Los especialistas en cirugía plástica, localizados en el corazón de Queens, la consulta es gratis.